नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि एक सरकारी कर्मचारी अपनी आय को कैसे बढ़ाए सरकार तो उसे एक फिक्स सैलरी देती है लेकिन आजकल की जरूरतें इतनी हो गई हैं कि अगर उसका बेटा कहे कि पापा मुझे एक एसी कार लेनी है पच्चीस लाख तो वो कैसे लेगा उसकी आय तो सीमित है तो सबसे पहले तो तीन बातें हैं इसमें उसको अपनी वाइफ के नाम पर एक बिजनेस शुरू करना पड़ेगा तो उसमें हम तीन बातें लेंगे वो कैसे सहयोग कर सकता है सबसे पहले तो वो अपना समय से सहयोग कर सकता है उसको टाइम दे सकता है मान लो उसकी जॉब है दस घंटे की तो वो पांच घंटे अपनी वाइफ के बिजनेस में सहयोग कर सकता है और नंबर दो पर वो अपना उसे धन सहयोग में दे सकता है और नंबर तीन पे वो अपने फ्रेंड सर्कल से सहयोग मांग सकता है मान लो अपने एक फ्रेंड से वो पांच हजार लेता है और उसके ऐसे पचास दोस्त है तो ढाई लाख रुपए बन गया अगर वो माइक्रो लेवल पे इसे कहते हैं माइक्रो लेवल पे सहयोग लेना अगर वो एक ही फ्रेंड से ढाई लाख रुपए मांगेगा तो उसे कोई नहीं देगा लेकिन अगर वो पांच पांच हजार पचास दोस्तों से मांगेगा तो उसे हंस हंस के वो दोस्त दे देंगे इस तरह वो तीन तरीके से अपनी वाइफ को बिजनेस में सहयोग दे सकता है और उसका बिजनेस सेटअप कर सकता है धन्यवाद दोस्तों